गावातील मैदानात खेळणाऱ्या मुलांचे दृश्य तुमच्यापैकी बहुतेकांना परिचित असेलच चेंडूच्या मागे धावणारा हा मुलगा पहा तो जवळच्या दाट झुडुपात शिरला त्याला एक साप दिसला क्षणात तो साप बिळातून सरपटत पुढे आला सापाने निघून जावे यासाठी घाबरलेल्या मुलाने त्यावर दगड भिरकवला साप मागे फिरला नाही त्याऐवजी त्याने मुलाच्या पायाला दंश केला मुलगा मदतीसाठी किंचाळला त्याचे मित्र मदतीसाठी त्याच्या दिशेने धावले त्यांना त्याच्या पायावर दोन लाल खुणा दिसल्या त्यांनी मुलाला झाडीतून बाहेर आणले आणि एकच धांदल उडाली सर्व मुले प्राथमिक उपचाराबद्दल वेगवेगळी मते देऊ लागली आता सर्पदंश झाल्यास प्राथमिक उपचारांचे महत्त्व जाणून घेऊ first aid on snake bites वरील मध्ये स्वागत यात आपण पाहू प्राथमिक उपचाराचे महत्व आणि सर्पदंश झाल्यास योग्य प्राथमिक उपचार कसे द्यायचे प्राथमिक उपचारांबद्दल जाणून घेण्यापूर्वी मित्राचे प्राण वाचवण्यासाठी इतरांनी काय केले ते पाहू त्यांनी मुलाला जमिनीवर झोपवले त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी मोठ्यांची मदत घेतली नंतर त्यांनी जखमेच्या वरती कापड गुंडाळले हा योग्य प्राथमिक उपचार आहे का हो एका परीने ही योग्य पद्धत आहे ह्या बाबतीत हॉस्पिटल फार लांब नव्हते त्यामुळे मुलाला वेळेत वैद्यकीय मदत मिळाली सर्पदंश झाल्यावर प्रथमोपचाराची योग्य पद्धत म्हणजे त्या व्यक्तीला सपाट पृष्ठभागावर झोपवा जखम झालेल्या भागावर कापड गुंडाळा विष शरीरात पसरू नये हा ह्या प्रथमोपचाराचा प्राथमिक उद्देश आहे जखमेवर कापड गुंडाळण्याची योग्य पद्धत काय पायाच्या वरच्या भागापासून खाली येत कापड गुंडाळा पुढील उपचारांसाठी त्या व्यक्तीला तातडीने जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये हलवा वेळेत प्रथमोपचार दिल्यास अनेक धोके टळू शकतात लक्षात ठेवा चुकीच्या प्रथमोपचारांमुळे त्या व्यक्तीची स्थिती वाईट होऊ शकते सर्पदंश झाल्यास हे करावे प्रथम त्या व्यक्तीला आडवे झोपवा कापड